ketika ditanya dari seorang nenek, eh, gas tanya dari Anjen percaya pangeran sa Allah Rasul Anjen sa Muhammad Guru Anjen sa oh loba guru abdi Kiai anu Kiai anu nerangkan penjelasan-penjelasan tentang hukum kan dilaksanakan Alhamdulillah naon pelaksanaan mana salat dibuktikan ayah bleg salat naon deui puasa ayah bleg kuru mah letik ngan Ramadan doang puasa naon deui zakat aya ayah, aya aya bukti engke mah naon deui abdi pernah nempel-nempelkeun di masjid-masjid di majelis salim pondok pesantren pondok pesantren beg aya di dinya naon deui yatim piatu fakir miskin dan lain sebagainya blek di dinya naon deui abdi sok mere zawil kurba ka mamang abdi ka uwa abdi ka adi abdi ka kakak abdi di ayaah batur berarti ah, anjing dibaturan ke amal anjing benang kayak ditimbang barengtajjin amal dihimunina di dunia ketika ditanya ke airkhodamtali mana dila Kenjang diri manai desti persiapkan ya salat ya puasa ya zakat yang ngaji dadadada Boga jabatan-jabatan dilaksanakan sesuai aturan anak kemudian harta kurang dilahulake orang soda kota keggii orang jariya orangggi lumantak lemun ayah ko jariya ke masjid tanah kemudian ku Incuna direbot pengniayaan nulim dia dawah kudu si Allah ku malaikat ku bapak kolot nagenya nangis dikir-kir hulu nak kolor siap goblok siap goblok siap aing munahun biasa di kuburan ngocor terus ku siap dicokot teh goblok tolol siap kudu ku malaikat ku bapak kolot nage gisi tampilingan di situ ngancak malaikat terus jangan menghapingi sendiri gak boleh ini merobul jalil ini mah bukan di Cikupa <laughs> tiispannya di jero kuburan teh nah hiliwir bae wuh aset ge eta mah naon kitu ngarawa tilu tilu pas blower naon emang blower aing teh nyaho <laughs> ai dicabut tadi ada marudat cek pemajikan ieu iya, kemari mau orang tiis kok kuari panas incu urang loko tuh masih dacak-acakan insyaallah penganiayaan pak Ih, bantak sing hade. Kenjang diri Masya Allah ketika aya kafir ditajazolim ditaja munaaja musyrik ditanya kok ya coba lama saya te apagama kamu buddak untuk siapa Tuhan kamu Katung. amal kamu apa Eh, sesuai dengan saya saya suka ngehio gini gini gini gini hahiho hahiho hahiho waduh ini mah kamu no lihat no apa itu oh mah itu mah neraka itu buat kamu jadi enggak sejarah mata furoda, baturan sebab iman te, amal te jalan. sanajan hanyaana beramal pannya iman anak imantel amalangansakadar munyala di dunia anak amal berarti hanya peringanan panas doa karenaka makanan aka baik Nala furodaa baturan lakorjitungunada buat Anjen parazalimin anjen para muyakin Anj para kairin anjen para munapikin Yahudi Kristen Buddha Katolik Protestan ah, hu datang Allahbaturan furoda sebablah a kurang bisale amal urang masing-masing babauran orangrang ga bisaleka orang silis gede ta bisa ah, bisa dulu amalbarnya amal orang aya kelian masing-masing amal bagus jorekalitik gede enak ya Allahm ayat-iya catat di jero H bikin kepamajikan orang namunmun pamajikan orang Ten ngaji jelaskan kuaririus seperti jadi tanya tadi ngaji naonnyaur-pur itu ya artian lampunyaya <laughs> Allah kar untung orangrangnya ngaji mudah-mudahan orang jadilu satu mudah-mudahan orang diber Taufe mudah-mudahan ingatan orang selalu inget ke alammahsyar sehingga orang bisa ingkatkan ibadah orangang ke busya Allah orangke jaga bisa salamet lantaran lunganga baturan orangrang najangkung gede bagus ingeto soteh kafirin furo tejangzolimin munafikkin roda teh yang musrikin musrikin mukkminin mukkminin maa barengan sah amal urang tinggal kuba orang hayang dibarenngan kuno kasep yang bagus wayah naung orangkuari boga jabatan sesuaikenjeng aturan anak lamun intruksi ti atasan anu berlawanan jeung agama ulah dilaksanakan bantu masyarakat sesuai izin kapasitasnyanak orang boga hartahullaken kuarijang enkek ketika orang ditanya Aak mau kedam tali nafsi orang guys aya di masjid di majelis di pondok pasantren dipakir miskin dia tim piatu di duluur orang cangcaya orang ayaah enkek di sisin urang amal urang nu jurusan amal mahdoh ibadah mahdoya salat ya puasa itu ayaah mah doh modal zakat model sodakoh nah, harta orang dititip-titipkan dihijikan Bek! orang sorangan encan ditimbang kurang rasa senang tak Wali cara ricin ricingnya nama di sisi saya gara ria bahaya. emang isi roha. orang kayak kabaran pernya nama bangun ngirahinin nama atau nggak saya di dia nggak yakin ya kasepnya gede nggak kumaha deh ya tuh renang bangsa ulama bangsa parawali ayo panon deket panas tenang uh, tinggal bangsa Jawa di ko bangsa Jawakoprok bangsa Jawara mabok bangsa Jawaranzinaaha bangsa nu korupsinya lagunakan aturan ala kata datang ko kata datang kotetek itu hilirmude bangsa Wallima tenangis em pengajian pengajian mala tapi si iman kan kang na iman mu danqua anak bro beres tenang lain lain buat Mansur jika dua tenang siapa saudara kan hmm lainnya nelo pankasia sok sokaya tilu mobil bener hmm bener bener bener bener pan sia majaran ayang untung lin oh bohong siapa lain cinta ke aing cinta ke duit dah siapa aing bagus jadiin usaha bara rukti segala rupa nukari di birokrasi Haji anuneangan kauntungan Masya Allah anunyana maling di perhajian dengan gaya bersorban dengan gaya berjubah pamalingan bersorban koski ituke bakal bukti Masya Allah nukari ditutupan-tutupan bakal buktikemah kan zarah-zarah masukin mendekrahting nombokan na dari padangangan untung giginyake ku mahalamun kuali digroken di airat nyana tenang-tenang be ngarumpul wali sang kali jogo didin Sunanok un ngomong-ngomong wali si Masya Allah waji furoda yakin anjin bakal datang ka kaulanung agung sarangsarang kamalkhoko na akumawala marros akuma kauula nga jadikan Kanjdina mimiti kejadian yane anj kadunya temawana naon anj nyeke anj searanjang anjenkulu asuke kajjero kuburan gitu ke nihke bakal dibuktikan furoda Aeta hasil-hasil usaha anj waokumawal nakum kanjen ditinggalkan ya anak yang pamajikan ya harta ya jabatan waro azuhurkum waktu di dunia kajjero kuburan tumawana naon cuman lain sekadarsa kita tetap bakal diproses urang ma bakal aya nuga barengan urang jadi orangrang bakal nellu kadiri urang salamet jengnte salamet dan lantaran amal dibuktikan kugus ya Allah orangrang bakal nelo babaturan urang jingta tangga urang situ salamet si memboal situ salamet simual lantaran kadel nu nga baturan na furo sotehjangzolimun muun tofirun urang mas sebagai mukminun aya nuga baturan. ta dijejele wamanaromamakum kauula tenle kanjen sebagai anu bakal nyapaatan nu bakal nulongan patung-patung nubalah dibanggaken bakal nyapaatan arina zamtum and humfikumm suroka lu dianggap ku anji bakal jadi penolong sebab disangka syarit Allahu Eh, lepat takotto Baakumnya tak jelas dis pegaak warima. tara ranjenkabewa sukum huban naaranjin kabeges paparisah perkumpulan Anjuntea nubala dikumpulken Diahudi. dikumpulkan di Protestan dikumpulkan di Katolik dikumpulkan di Kristen dikumpulkan di Budak dikumpulkan dihiji gedong di patung diorganisasi dan lain sebagainya kumah lako takkota Baum beca lantaran uh nu tanggung jawab patung na kepala naging Kristi tanggung jawab Yes Papis sawwabkuma mauntum umeh naonmuka anj disangka waktu di dunia bakal nyopaatan patung-patung Cak kepala kepala agama bakal ngulungan Yes hilang sudahwab umkabeh bangsa kafir hilang keyakinan hilang prasangka legit nyesaangkanhan bakal salamet lantaran bakal ditulungan guys tinggal furoda nuulungan amalbogaialah lajioda urangan lantaran iman ke Allah Allah nundek nanyanak kurang guys nyambung Gusti Allahnya nama pegap di Gusti Allah urang mah bakal ditulungan ku Kangjeng nabi lantaran rang ibadah belelu syariat Kaj nabi Muhammad Shallallahu Alaihilam orangrang sok muulu dan orangrang sok Rajaban etapnya lain nanaon Sakadardemkin rasa cinta orangrang ke Kangjeng nabi rasa cinta orangrang kawali oranga kenaulalat dibi ahdahku Muhammadiyah Oh masalah nyana-nyana urang-urang kekak rasa dikhirat.